Bau iya. tai babi. Tarik, tarik, tarik, Oke guys, kita cari umpan dulu ya guys. Oke. Okay. Kita cari cacing guys. Nah, proses pencarian cacing. Mana katanya cacing ini? Anjing kecil Itu cok, itu cok. Sana, sana. ini di tempat anu cok. Enggak ambil ini. Enggak kopoknya. Mana? Bau tai babi, guys. <laughs> Bau ya. Bau tai babi. Saya anti. Anti, anti, anti babi kau. ada babi. Mana tuh? Mau bilang ada babi. Mana dia ini? Katanya tadi ada itu kamu. Cacing, keluarlah kamu. Guys, orang belum pernah makan, guys. Belum pernah ada cacing. Ini, ini, ini, ini. Banyak sekali. itu aja Iya, banyak sudah dapat ikan ini. Macam tong banyak sekali ikannya. Giliran tidak ada ikan, kita goreng ini saja ya. kenyang ini, belum dimakan sudah kenyang. Ayo sedikit saja. Ini, ini sudah, sudah sarang apa sarangnya sarang apa ya? ikan punya sarang kah ya, ya bikin lubang kayak begini apa itu iya, kan? Tuh, Om Dopel buang anu. <laughs> buang BH. <laughs> Ah, ada yang beli kita sudah di tengah perjalanan tempatnya ini horor sekali tempatnya bikin banyak ikan dan buaya-buaya besar teman anaknya buaya darat teman-teman eh, sarangnya betok itu iya, Ini udah sarang betok ini buaya jalan nih bacot jelas ya, tuh Anak itu jam ke sarangnya tuh. woi tarik, tarik, tarik, tarik, woi woi. mancing mania, mancing mania. Mancing mania. Mantap. Mantap. Aduh, baru tak sangkut lagi aku. Pak Perok dapat guys. sih mah di sana ya. Eh, weh. review, review, review. Lumayan besar guys. Segede tanganku weh. Ikan itu apa biawa itu? memang ikannya di sini playboy semua maunya umpan saja besar anjing besar sekali anjing wih besar sekali betul astaga besar sekali udah udah awal. ayam boiler udah dapat tadi tuh eh.